år och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag tänkte jag berätta lite vad naturliv är för mig. Det är inte bara att vara ute och tälta och kampa och grilla och sånt. Utan naturliv är för mig även att vara ute i skogen och titta på olika mossor olika växtligheter. Eh, här i Norrbotten eller Sverige har vi någonting som heter Natura 2000. Eh, det är där de har även utrotningshotade arter av kanske skalbaggar och lite sånt. Sen tycker jag ju även om att se på fåglar. Vara en liten ornitolog kan man väl säga. Jag fotograferar och jag filmar väldigt mycket fågel. För fåglarna, det är ju fria djur. Så se hur de rör sig, hur de får föda och sånt. Det är väldigt fascinerande. Så i kommande film nu kommer jag visa när jag fotograferar svanar här i Norrbotten. Så häng med! Hej på er! Då är jag framme och det är blåsen. Men svanarna är här nere. Ska se om vi kan se dem. Ska ta fram den stora kameran. Sångsvanarna är mäktiga fåglar. Riktigt vackra. Titta vingspannen. De är står. det blåser isbjörnar. Det är väl, ja det är då över 14 sekundmeter. Så håret står ju åt alla håll och kanter och man fryser och inte alls kul väder. Så det blir att åka vidare. Eh, som jag sa så handlar det då inte bara om att grilla och kampa och sånt utan även vara ute i skog och mark titta på fåglar och, och sådär. Uppleva naturen. Så nu fortsätter vi vår fågeltur och så ses vi snart igen. Sådär, nu har vi lämnat lite fågelplatser. Eh, vi har även sett en ekorre som satt i ett träd. Så nu ska vi åka vidare in i skogarna för att se om vi ser någon mer fågel. nu händer det roliga saker här. Som sagt så har vi varit ute och eh, det blåser ju storm. Och nu ska vi köra vidare. Och eh, jag trodde att min kompis Danne hade full koll på vart vi var. Men det har han inte. Så jag måste köra före honom. Jag som kan lite av terrängen här. sådär, nu är vi färdiga för idag. Eh, det är nu eftermiddag. Så nu är det bara hem och göra sig mat. Eh, vi har sett lite fåglar, men inte så det värst. För det har ju blåst något fruktansvärt. Så man har mest bara velat in tillbaka i bilen. Men eh, kommer ju fler gånger när man får få ut och söka fågel. Och se på skog och natur. Samt att vi har planerat lite för eh, sommartältningar på några ställen som vi hittade. Så det kan bli aktuellt. Samt eh, några ställen som vi ska paddla kajak på. Så det kan bli intressant. Så jag säger väl eh, tack för den här gången och så ses vi snart igen. Ha det bäst så länge. Hej då!